قال رجل في البادية ساكن وزاه زول من الحضر داير يغشه ده الناس المدينة طبعا بياكلوا سوا وعاملين وعنده ولدين وبنتين ومرته وده زول جاي من البادية وقال لهم الزول ده أنا الليلة ب... بيقولوا شنو هاي آه، بدقسوا لكم ده كلامكم انتوا هنا زول من البادية يعني ما فاهم فقاموا جابوا جدادة في الأكل فقال لي الدجاجة دي وزع علينا قال له والله يا اخي احنا ناس عرب ما قاعدين نقسم الحيط دي قال له لا لا قسم لنا نحن هنا دايرين كده ما دايرين هو يقوم يقسم لهم كلهم وتنتهي ويكون مرق سايق ويكون هم عليهم حاجه لان هم هو اللي قسمها قام شال الراس الراس طبعا ما بناكل قال الراس للرئيس ادى له والحته الورا الاخيره دي لانها ما بتنأكل دي قطع قال قال والعجز الجناح الجناح اللي هنا خليه القدام ده اللي هنا ده ما بنأكل شال الجناحين ده كسر منه قال والجناحان للولدان والساق الكلعين التحت شال قال والساقان للبنتان قال والزور للزائر اكل الجداد براه خلاهم قاعدين ساي غضبوا غضب شديد غضبوا منه غضب شديد قام الزول بكرة ذبح خمسة جدادة قال الزول ده والله مقلبنا مقلب لكن والله ما بخلي فقام قال له يا أخي قسم لنا قال لي يا أخي أنا شايفكم امس زعلتوا ونحن والله ما ما قاعدين نعرف الحساب والتقسيم والحياة دي ما بنعرفها قال له لا ما زعلنا يا أخي لكن آه، حسي دي قسم لنا قال له والله أنا ما نحن ما بنعرف الحساب لكن أقسم لكم وتر ولا سبع قال له قسم لنا وتر قال لي أنت وزوجك ودجاجة وتر والبنتان ودجاجة وتر والولدان ودجاجة شنو دير كم قال وأنا ودجاجتان وتر قال لي والله امس انا ما امس ما زعلت منك لكن والله الليله زعلان منك يا زول انت تخاف الله انت تشيل واحد تشيل لك جدارتين قال لي والله انا كلمتك قلت لك ما بعرف غير شفع وتر قال لي خلاص قسم لنا الشفع بس قال لي كويس قال لي البنتان وأمهما ودجاج الشفع والولدان وأنت ودجاج الشفع وأنا وثلاثة دجاجات شفع